laisvė mums suteikia sparnus ir galimybę nevaržomai mąstyti bei kurti, siekti atrodytų neįmanomų dalykų. Sovietmečiu būdavo šlovinami kolūkio spartuoliai, kurie vikriau primelš pieno ar nupenės daugiau paršelių. Šiandien galime didžiuoti savo jaunais ambicingais talentais, jų įkurtais startuoliais ir net auginamais vienaragiais. vienaragiai tai naujai susikūrusios įmonės kurių vertė dėl spartaus augimo ir patrauklių investicijų perkopė milijardą jungtinių amerikos valstijų dolerių šį terminą sugalvojo rizikos kapitalistė iš silicio slėnio eilin ly mitinio gyvūno pavadinimas simbolizuoja tai kad tokių sėkmės istorijų nutinka itin retai lietuvoje pirmas ir kol kas vienintelis vienaragis gimė pernai Milijardo vertės kartelę peršoko drabužių mainų ir prekybos startuolis Vinted, kurio įkūrėjai Justas Janauskas ir Milda Mitkutė. Ar žinote, kas buvo ta pagrindinė kibirkštis, įplieskusi Milda mintį įkurti virtualų bendraminčių tinklą, kuris šiandien yra apraizgęs visą pasaulį? Asmeninės problemos ir noras jas išspręsti. Oi, <laughs> drabužiai. Ne drabužiai, buvo mano nenuvaldomas poreikis pirkti. Supratau, kad jau nebegaliu aš taip gyventi ir man reikia, nu ir spinta tiesiog niekas netelpa. Ir iš kitos pusės kaip ir norisi vėl dar daugiau daiktų ir tada tokia kaip ir, nu tiesiog kila mintis, kad, o, karuselę pasidaryti. Aš atsinešu naujų daiktų, tada kažkam savo es, esamos spintos daiktus duodu kažkam, perleidžiu, tada iš kitų spintų savo pasiemu, nu ir tokia karuselė, kur, kur mainaisi visą laiką. Pirmosius porą metų, pasakoja Milda, apie verslą negalvoju. Mainų platforma internete buvo tiesiog hobis. Galiausiai gavosi tik, kad mes taip pradėjome eksponentiškai aukti, kad mus pradėjo pastebėti. Ir, ir pastebėti ne tik tai kiti nariai, bet kartu ir investuotojai, kiti verslai. Nebuvo sąmoningos pastangos sukurti verslą, tai buvo daugiau tokia, kad mes pritraukėm netyčia <laughs> ir išsivystė į verslą netyčia. Šiandien lietuviškai vienaragį prižiūri daugiau nei 400 įmonėje dirbančių žmonių. Jis veikia 12 pasaulio rinkų. Aktyviausiai prie mainų platformos jungiasi prancūzai, vokiečiai, lenkai, bendruomenė nuolat auga. Ir pačios metrikos rodo, kad, pavyzdžiui, pas mus ten vis daugiau ir daugiau narių visose šalise ir, ir rodo, kad žmonės grįžta, kad žmonės tai nėra tik vienkartinis kažkoks saitis tai ir kad jiems tai žmonėms tai tampa gyvenimo būdas keistis savo spintomis kokia ta sėkmės formulė pavertusi paprastą lietuvišką hobio arkliuką pirmuoju vienaragiu. Pozityvumas gal ir aistra kurti.